الحلقه دي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته احبائي الكرام معكم الراقي حسن المغربي مباشره من مركز الشفاء للعلاج بالرقيه الشرعيه مدينه الجديده المغربيه احبائي الكرام قال الله عز وجل واتقوا الله ويعلمكم الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعرضوا علي رقاكم لا بأس للرقى ما لم يكن فيها شركة فالحمد لله بفضل الله عز وجل بحكم الخبرة وبحكم فمن علينا الله عز وجل به من فضل وبحكم يعني 80 آه، سنوات وما يزيد العلاج بالرقيه الشرعيه اكتشفت آه، طرق للعلاج آه، حالات تعطيل الزواج يعني اما عن طريق السحر او عن طريق الحسد او العين او المس العاشق وما الى ذلك اكتشفنا طرق الحمد لله تمكن من الحد و يعني يعني ابطال كل انواع الاسحار الخاصه تعطيل الزواج بالنسبه للنساء ولله الحمد وفقنا في هذا الباب و آه، آه، لن ابخل عليكم في آه، العلاج ولن ابخل عليكم في وان شاء الله تعالى لن ابخل عليكم في العلاج و تتبعوا الحاله الى ان تشفى الحمد لله برامج وطرق آه، شرعيه يعني آه، مجربه بفضل الله عز وجل وابشركم آه، وانا افرح لفرحكم اخاطب النساء اللواتي عندهن تعطيل الزواج ابشرنا بكل خير ف ما انزل الله من داء الا وانزل معه دواء اخاطب آه، الاخوات اللواتي يعني يئسنا ويعني آه، آه، يعني ذهبنا عند مجموعه من الرقاة ولم يجدنا الدواء المناسب ولم يشفين يشفين ابشرنا بكل خير احبكم في الله استودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته